yana daga mafi girman kuskuren ɗiya mace ta buɗe baki ta ce miji goma ba uba goma ba duk matar da ga tana haka ba ta samo tarbiyya ba daga gidansu sannan tana da ƙarancin zuwa gurin wato wa'azi ko zuwa makaranta maza suna da muhimmanci kwarai da gaske akan mata sai dai mata suna yin sakaci da wata dama da Allah ya ba su akwai wadda za ta ce in kaga dama ka zamna da ni in kaga dama ka sake ni dukansu wannan yana daga cikin kurakurai da mata suke tafkawa cewa da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su mata aljannarsu tana ƙalƙashin mazansu sannan annabi yana cewa yardar miji ko yardar Allah ita ce yardar miji fushin Allah yana cikin fushin miji duk matar da Allah ya mata gyaɗar dogo Allah ya mata gamo da katar Allah ya mata muwafiƙa, mijinta iya cewa sal barka wance Allah muke albarka ta wani za ta yi albarkar duniya sannan kuma gobe alkiyama Allah zai kalle ta da idan rahama amma duk matar da take tada wa mijinta hankali lalle kam Abin abinda take nema dai na duniyar ko da za ta samu ba zai albarka ba sannan gobe alkiyama ta je ta haɗu da hushin mushi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan namiji ya kirayo matar shi zuwa ga wata bukata tashi sai matar ta kiya annabi ya ce Allah iya tsini mata albarka mala'iku suna tsine mata albarka har zuwa wayewar gari ko kuma ta dawo ta nemi yardar miji ya ce ya yafi ashe maza suna da muhimmanci mata su kiyaye wannan muhimmancin saboda me saboda gobe alkiyama su ta yi musu kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan namiji ya kirayi matar shi zuwa gashin huda fa'abat sai ta ƙi hatta batat hatta kwana aka haka shi ma ya kwana sake ɗan alaiha yana mai fushi a kanta la'anat hal mala'ikatu hatta tusi biha mala'iku suna mata Allah wadare suna mata tohin alitsi ne mata ku gyara alaƙar ku tsakaninku da mazanku kada duniya ta ruda kuwa da duniya ba ta da tabbas